nekih sat vremena. Ako se ništa ne dešava idemo preko donje, prema donje čak i bit će prilike za pucanje. Zato smo i ovdje. Zalazila je par dana, ništa. Nalazimo se u lovištu Stara planina dva javnog preuzeća Srbije šume a, u lovnom reviru Široke luke. Lovište Stara planina 2 prostire se na površinu od 28.054 hektara. Gazdujemo jelenskom divljači, srnećom divljači i divljim svinjama. iza toga ima zeca i normalno predatora vuka, nešto malo šakala i lisice. Trenutno se nalazimo u lovnom reviru široke luke površine cirka 4000 hektara u kome trenutno lovimo srndaća. A, nalazimo se na mjestu zvanom Javor na Gornjoj Čeki i iskreno se nadam da će lov biti uspešan. Je naš drugar Marko. Probat ćemo da ga ispratimo njegovom putu ka prvom srndaću. Prvi, prvi. Planinsko. Lovio bi on to ranije, nego je kasno shvatio šta valja u životu. Tako je. Dok nisam upoznao pravog čovjeka, da mi otvori oči. to je to, to. государств и области границ. Mm. Шмакова. 네. Dobio, dobio. Odlično, iza Gotovo, pašće, pašće. Gotovo, pašće. Gotovo, ne, ne, samo prepuni. Sačekaj. Sačuvaj čauru. Sačekaj, sačekaj, gotovo. Bravo kure. Bravo kure. Pato moj. Ovo je još... A, ova će ide. <laughs> Kakav lov. Bato. Čekaj šefe, kaži mi sad, jesi imao jelen? Gdje su svi? Glej, glej, glej, dva to su odvojeni, nisu crne i, i mlad Bato moj, magla. Pucao sam kroz maglu, veruj mi. E. Sam ti rekao, deki, treći put, treći. E. Polako, sad je sve naše. Ništa, ajde. Mare, sa željom da bude još puno ovakvih i boljih trofeja, čestitam na kvalitetnom ostrelu i da će Bog da bude još puno ovakvih i boljih. Meni je najdraže treći put, treći izlazak, treći odstrel. Baš mi je drago. Hvala puno. Neki sa srećom. Živ bio. Hvala. Hvala puno. Kakav fantastičan izlazak. boga mi, skoro pa najozbiljiviji lov kod mene u ovoj sezoni, a siguran sam da ga neš zaboraviti nikad. Ne, početak lova, <laughs> šta će ti štab za pucanje? <laughs> Početnička je greška. Mogu je uloviti možda i boljeg, ali, i, ovo je, i ovo je možda, još i bolje i zbog, i zbog ovaj- doživlja i zbog svega. Ovaj mu, ovaj mu je bio suđen i to je to. Czekado. Czekado. šumu drugi izlazak, isti teren. Nadamo se da će ovog puta biti sreće. Pokušat ćemo da nađemo onog jakog srndaća od juče, ako bude izašao, bit će ekstra. A ima jedan vilač tu, tako da to je nešto što targetiramo. 업! kilometra daleko. Da vidiš da, da, da, da. Jutarnji izlazak, nažalost, bez ostrela. Sinus dok je Marko lovio, bile su malo slobodnije, znali su ko je došao, ali sad kad sam ja izašao, vidjeli smo par komada daljini, u jednom momentu je repak bio na putu, ali nismo uspeli da snimimo. Sve se bilo je prilično uzbudljivo. Idemo da napravimo još jedan krug, malo se provozamo da vidimo teren ali mislim da je to za jutarnji izgleda dosta, vidjet ćemo uvijek što će biti. Sinoć je pio vojvođansku vodu. Nije kao naša grobljanska, ali jedan od onih dana kad se vide kako ne treba. Jednostavno nije se dalo. se neće divljači, bilo svuda, evo bavuča iza i dalje provocira, znači živce su nam pojeli, toliko su se kretali po samivicama, znači. bilo je dve, tri šanse da se vidi na 5 sekundi sam dać i opet uđi unutra iako je dobar vetar i sve, ali nije se dalo. Ali dobro, Mare ulovio sam tako da uspješno. Vratit ćemo se mi ovdje uskoro, siguran sam.